जिंदगी बहार दूँ एक नहीं बहार दूँ दुनिया ही बदल दूँ मैं कि प्यारा सा चमत्कार हूँ मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच अभी मेरा सपना है कि सबके सपने सच में करो आसमां को छू cortaro Dorimon Mano y Ana Mano So hi friends, if you enjoyed this video, please like this video and if you are new in our channel, please subscribe our channel and tap on the bell icon to get new videos of our channel at first and share this video to your all friends and comment me about the video. Stay home, save lives.